Euh, cette révolution, euh, elle n'est pas du tout maîtrisée par le euh, législateur. on sait que dans la course entre l'innovateur et le législateur, c'est toujours l'innovateur qui, qui, a un temps d'avance. et le régulateur, eh ben, il essaye de trouver des régulations nouvelles. souvent, il est confronté à des problèmes de territoire, hein, c'est-à-dire que l'innovateur euh, son échelle est mondiale, euh, le régulateur, euh, son échelle est nationale ou au mieux européenne. Nous pouvons négocier avec eux, nous pouvons échanger, nous pouvons trouver des modalités de cohabitation ou de coopération, mais nous ne pouvons pas les contraindre, c'est-à-dire on est vraiment euh, du côté du soft power et pas du côté du, hard power, de, de, ce que certains appellent la soft law. Et donc, euh, je pense que la, force des, collectivités, c'est d'une part de comprendre très rapidement ce qui est en train de se passer, et d'un certain point de vue, j'aurais tendance à penser euh, que nous comprenons plus vite que les États, ne serait-ce que parce que nous y sommes confrontés au jour le jour. voit bien que le rapport de force euh, sera déséquilibré. Si en revanche on a euh, les 40 euh, villes les plus importantes de la planète ou les 100 villes les plus importantes de la planète qui disent aux constructeurs ben voilà les règles du jeu communes que nous allons appliquer dans chacune de nos villes et qui sont communes à l'ensemble de ces villes, alors là, il est clair que nous aurons un pouvoir de négociation beaucoup plus important et beaucoup plus solide. régulateur, pour une fois, peut orienter l'innovateur. C'est-à-dire si le régulateur dit clairement « nous n'acceptons pas des véhicules individuels propriétaires autonomes dans notre ville », à ce moment-là, ça change complètement le business model des fabricants euh, de ces véhicules. Donc il faut vraiment que nous soyons attentifs au fait que nous ne pouvons pas nous permettre euh, d'attendre que tous ces véhicules soient là pour définir de nouvelles règles du jeu, parce que ce sont les règles du jeu qui vont orienter la construction de ces véhicules, le modèle économique de l'exploitation de ces véhicules euh, sur les territoires urbains.